set up ang atong mauna atong ginoong na atong magluwas. Okay. Salamat Lord sa kinabuhi ni ni Mama Armon Lord. Salamat Lord God sa matagalaw Lord. Na ito, mga guide ka na mo Lord. Protection, kalinaw, maayong panglawas. Tanan Lord sa grasya ginoo. Ikaw mag-bless na mo. Lord ni ang naa at kami karon Lord aron mang nawag sa imuha o mag-bless ka na kani sa imuha o labi na si kinabuhi ni Lula, Mama Armon Lord God na salamat Lord God sa iyahang 66 katuig Lord iris kalibutan Lord na nagpuyo na imo siyang tagaan o ginabuhi o gilinhawa Lord God o mang riya mi Lord God sa imuhang uh, protection Lord sa matag ano Lord God o kinabuhi Lord nga tagaan pa nimo siya o many more birthdays to come o sa iyahang kapartner o bana Lord sa si Rogelio Buot Lord na salamat Lord God sa aning iyahang kinabuhi kauban ni Mama Armon Lord na siya maga ikaw po Lord magahil sa iyang gipamati karon Lord God o salamat Lord God nga uh, naanay mga sign Lord nga sa kaayuhan niya Lord God salamat kay Lord God sa mga um, mga blessing among nadawat mga, mga anak mga apo Tanan nga nagmahal ka ni Ampo, Lord God. Ang po, Ronald, tuloy ah. as ang kagawa. Nga nagmahal niya, Lord. Na, ah. Ronald. Proteksyonan, matag-adlaw, Lord. Salamat kay Lord God. Oh, maliya kami na. My blahas always. Ano, kalinaw na, walang kabala. Good vibes. I declare you, in Jesus' name, sa ngalan sumahan sa anak sa Jesus.